الكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربي dù cần sky كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبتي